vai estar em altas, em locais a grande altitude, pode ter dor de cabeça, vômitos e insônia. Por isso, pode ser recomendada a prevenção através de medicamentos.